Ja. Hej. Då var det liksom dags igen då. Med eh, en orsa påska. Som är att en spelman som hette Blecko Anders Olsson. Anders Olsson, Blecko måste ju vara ett gårdsnamn. I Orsa då kallar de han för Blickus. Och jag har sett eh, eh polska efter Blickus. Systerpolska nummer två efter Blickus. Blickus tvåan. Det är alltså en av två låtar som är ganska lika, eh, så kallade systerpolskor. Den går i D-dur och eh, ibland så tycker jag att den inbjuder till att låta lös sträng klinga med. Alltså mer klingande lös sträng. Lös D-sträng ibland och lös A-sträng ibland. Men det kan också bli för mycket. Det kan bli medklängande lösa strängar. Så vi får se. Eh, jag försöker att göra båda delarna ska bara hitta en början. Ja, där. försöker rollspelaren att ta bort så mycket drillar som möjligt. Men en del är ju nästan ingår i melodin. Sådana, det, det är ju... Ja. De är ju så mycket melodi, även en del av de här. Fast det här är ju ingen drill, det här är ju mer... Ja, vad ska vi kalla det? Jag vet inte. Men sakta och så bara meloditoner så mycket det går. en drill i alla fall. Men nu tar vi den i tempo.